Nyt ollaankin saapumassa tänne kellariolosuhteisiin. Ja täälläpä nimittäin suoritetaan tämmönen heijastin testi. Nimittäin, kas kun vanhat heijastimet eivät heijasta lähellekään niin paljon kuin uudet heijastimet voi olla kulumia ja naarmukaisia. <laughs> Mutta se selviää kyllä kotvasen kuluttua, mikä toimii ja mikä ei. <laughs> nyt alkaa olla kuule heijastimet kohta kaikki seinälle ja kuinka ollakaan, niin tästä me alamme kohta näkemään, että mikä heijastin toimii ja mikä ei. Jotkut ovat naarmuisia ja jotkut puhtaampia, jotkut uudempia ja jotkut vanhempia. <laughs> Mutta käydäänpä sammuttamassa valot, niin nähdään oikein kunnolla, mikä toimii, mikä ei. <laughs> Heti kyllä alkaa huomaamaan, mikä toimii, mikä ei. Tuossa keskellä aika vanha ja väsynyt heijastin kun taas tuossa oikealla oikein oikein kirkas ja mukava. Kyllä tämä oli hyvä testi, nimittäin eihän tuollaisella vanhalla heijastimella tee kerrassa mitään. Korkeintaan koristeena olohuoneen seinällä. Tainapa mennä tutkimaan niitä vähän lähempää, miltä ne näyttää. <laughs> Ja näin selvisi, mitkä heijastimet sitten oikeastaan toimiikaan. <laughs> Tämä nimittäin säteinöi niin kaunisti ja kirkkaasti, että sen minä laitan tähän näin. Ja heijastimen pitää näkyä molempiin suuntiin ja heilua vapaasti, jotta se loistaisi kirkkahasti. Ja sitten taidanpa ottaa vielä tästä tämmönen kaksi heijastinta tähän. Joo, että varmasti näkyy. Niin, ja kuulkaahan lapset, heijastin pitää näkyä oikein kirkkaana ja puhtoisena, eikä saa olla taskussa, vaan ihan kunnolle näkyvillä. Ja niitä on oikein hyvä tällä tavalla silloin tällöin testata, että ne varmasti toimii. <laughs> Ei muuta kuin hellurei kaikille.